semuanya Perkenalkan nama aku Selitis Kita Sari What? Uh, di sini aku akan menunjukkan kegiatan aku sehari-hari selama aku bekerja Tolong ditonton terus ya Dan sampai ketemu lagi di toko Yuk Kita naik motor dulu A few moments later A few moments later. Nah, ini aku lagi ke basement karena tempat kerja aku di basement. Uh, bentar lagi kita nyampe kok ke tempat kerja aku. biasanya titik HP di sini. ya udah aku jalan dulu ya sampai ke depan kalau udah sampai ke depan nanti aku sambung hmm. lagi videonya a few moments later baru aja sampai rumah ya dan aku mau ucapkan buat kalian yang lagi kerja tetap semangat walaupun dalam keadaan, seperti ini dalam keadaan